Bonjour. Nous allons étudier aujourd'hui l'anatomie des paupières. Le plan de secours est construit après une introduction. Euh, nous allons voir l'anatomie descriptive, quels sont les muscles des deux paupières, euh, le septum orbitaire et la charpente fibreuse palpébrale, puis les annexes euh, palpebraux, puis la vascularisation et l'innervation avant de conclure. En introduction, euh, les paupières sont euh, des lames euh, cutanées musculo-membraneuses mobiles, recouvrant en partie, en totalité, la partie antérieure du globe oculaire. il faut savoir que la paupière supérieure est beaucoup plus mobile que la paupière inférieure et vient recouvrir totalement la cornée lors de sa fermeture. les paupières répondent à une triple fonction. D'abord, elles protègent le globe oculaire il joue un rôle essentiel dans le drainage euh, lacrymal et également euh, d'expression mimique. Il existe deux paupières supérieures et inférieures. Quelques repères anatomiques à retenir. Le sourcil, le pli palpébral supérieur et le pli palpébral inférieur, le pli palpébral supérieur et le pli palpébral inférieur le bord libre de la paupière supérieure et le bord libre de la paupière inférieure, le caroncule et le pli semi-lunaire. Ici, c'est la commissure médiane et la commissure latérale. Les limites de la région papébrale donc, euh, euh, répondent au robot orbitaire. Au-delà, les paupières euh, se continuent avec le tugement de la face sans qu'il y ait une limite bien définie. Classiquement, la région palpébrale est limitée en haut par le bord inférieur, par le bord inférieur de sourcil, en bas par le sillon génial et en dedans par la commission palpebrale médiane qui réunit les deux paupières et la région nasale et en dehors la commission euh, latérale qui, réunit les régions palpébrales et temporales. L'anatomie descriptive des paupières pour sa face antérieure, donc le, plan cutané, donc chaque paupière présente un repli cutané parallèle au bord libre appelé orbito orbitopalpébral il faut retenir que la peau est extrêmement euh, fine et le tissu subcutané est rare. On trouve euh, des plaies papybraux qui constituent un repère capital pour la chirurgie des, paupières. pour le, euh, pli palpébral supérieur, le pli palpébral supérieur, donc les traits accentués au-dessus duquel se dessine le, creux sustarsal, le creux sustarsal. Et le résultat, c'est de l'insertion cutanée de la pronévrose du muscle au niveau de la paupière supérieure. Donc, le repli euh, palpébral supérieur et le repli palpébral inférieur. Le repli palpébral inférieur. Il est moins marqué par rapport au pli euh, palpébral supérieur et la partie située entre le bord libre et la partie située entre le bord libre et le pli euh, orbitopalpébral est appelée qu'on appelle la portion tarsale euh, des paupières. La portion tarsale des paupières, c'est-à-dire en rapport avec le tarse des paupières. Et au-delà euh, du sillon, euh, sillon se trouve la portion orbitaire qui contient de la graisse et recouverte d'une peau très mince. La face postérieure de chaque paupière, est recouverte par la conjonctive papébrale, elle est rosée et lisse, donc sa convexité se moule sur la face antérieure du globe oculaire. Chaque paupière présente un bord libre, sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm, donc un bord libre pour la paupière inférieure et un bord libre pour la paupière supérieure. Les deux bords libres limitent qu'on appelle la fente papébrale la fente papibrale, entre l'espace entre les deux bords libres. Et chaque euh, bord libre présente deux portions, une portion lacrymale interne, environ un cinquième de bord libre, une portion lacrymale interne, dépourvue du cils, une portion lacrymale interne pour la paupière supérieure, une portion lacrymale inférieure pour le, bord libre inférieur. Et une portion ciliaire, 4 cinquièmes externe des bords libres, elle est pourvue de cils. Ici, voyez le point lacrymal qui sépare la portion lacrymale et la portion ciliaire de bord libre. Ici, le point lacrymal, ici, c'est le bord libre est dépourvu de cils. Ici, elle est pourvue de cils. Pour les angles des deux paupières, d'abord l'angle externe, qui est l'angle externe qui est formé par la réunion de deux bords libres. Il est situé à 6 mm, on nous donne le orbitaire, le bord lobe externe et le bord interne formé par la réunion de deux paupières. Il contient deux formations, la caroncule et le repli sublunaire. Puis les, tarses, on verra par la suite leur structure et, qui représente la charpente fibreuse des paupières. Les tarses sont des formations rigides donc, pour le, le, supérieur de forme ovalaire, le tas supérieur de forme, de ovalaire entre le pli palpébral supérieur et le bord libre de la paupière supérieure, et puis le tarse inférieur, moins bien développé que le tarse supérieur. Les, deux tarses se réunissent pour former euh, les ligaments les ligament palpébral interne et ligament palpébral externe. Sur cette coupe de, profil de la paupière supérieure, c'est pour montrer la position de tarse au niveau de la paupière, de tarse supérieure. Ici, c'est entre le pli palpébral supérieur et le bord libre de la paupière supérieure. Quels sont les muscles rétracteurs des paupières D'abord, pour la paupière supérieure, euh, c'est le muscle releveur de la paupière, donc, c'est un, muscle qui permet l'ouverture papébrale et énervé par le nerf moto oculaire commun. Son origine euh, se fait euh, euh, au niveau de l'apex orbitaire, au niveau de de zine, avec les origines du droit supérieur et l'oblique inférieur. Son trajet se porte en avant entre le droit supérieur et la paroi orbitaire supérieure. La terminaison du muscle releveur de la paupière se termine par un tendon terminal au fisson aponeurotique inné de corps musculaire en regard de l'équateur du globe oculaire et il forme un éventail euh, sous-moulant sur le globe oculaire et dont la base euh, répond à toute la largeur de la paupière euh, supérieure. Pour les insertions de la du muscle et de la paupière sont triples. D'abord, insertion cutanée, qui sont responsables de plaies papillaire supérieure, euh, les insertions tarsales euh, sur la moitié inférieure de la face externe de la tarse et les insertions osseuses euh, qui donnent des ailerons externes et internes. À côté du muscle releveur de la paupière, il y a un autre muscle, c'est le muscle de Muller, qui naît de la face inférieure du corps du muscle, du, de, muscle du, releveur de la paupière et se termine sur le bord supérieur de tarse. Sur euh, ce schéma, montre l'origine du muscle releveur de la paupière au niveau de l'apex orbitaire, entre le muscle droit supérieur et, le muscle oblique supérieur. Et ici, c'est le trajet de la releveur de la paupière en un qui moule sur le globe oculaire et qui est dans des insertions au niveau de la face inférieure, de, de la face inférieure de, de tarse et des, insertions euh, cutanées qui traversent la cutanée qui sont responsables du pli palpébral. Sur cette photo, l'origine euh, du muscle releveur de la paupière au niveau de l'apex orbitaire et qu'il présente deux portions, une portion horizontale orbitaire et une portion verticale palpébrale et qui se termine par des insertions, euh, insertions cutanées qui traversent la peau qui sont responsables de plis palpébrales supérieurs et des insertions tarsales, euh, la moitié inférieure de la face externe de la tarse et des, des insertions osseuses au niveau, au niveau des ailerons externes et internes. Ici, euh, on voit très bien le muscle au de la paupière avec son insertion au niveau de tarse. Un autre muscle des paupières, c'est l'herbiculaire. C'est un muscle qui est contenu dans l'épaisseur de la paupière. C'est un muscle plat, euh, circulaire. Euh, il est aplati, mince et formé de plusieurs faisceaux. Il présente deux portions à décrire. La portion palpébrale et orbitaire, c'est un muscle qui est énervé par le nerf facial et qui joue un rôle euh, dans l'occlusion palpébrale. L'orbiculaire présente deux parties à décrire. Euh, d'abord, l'orbiculaire euh, orbitaire, il recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite, euh, prenant origine à la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure, pour se terminer à la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure, et l'orbiculaire palpébral qui est subdivisé en trois fissons aux trois portions. La portion marginale au muscle ciliaire Riolan Il est situé dans le bord libre. Et la portion tarsale c'est-à-dire en avant de tars, est née du tendon direct du, du tendon cantal interne. Et la portion euh, préceptale, c'est une portion très périphérique et elle est formée de fibres circulaires. Sur euh, cette image, euh, on distingue nettement les deux parties de l'orbiculaire, l'orbiculaire orbitaire périphérique et l'orbiculaire palpébral. Pour euh, les muscles orbiculaires orbitaires, euh, il recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite et les naissance au niveau de la partie supérieure de la crête lacrymale antérieure et se termine au niveau de la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure. Donc, l'origine, la, la, partie supérieure de la crête lacrymale antérieure et la terminaison au niveau de la partie inférieure de la crête lacrymale antérieure. Pour le muscle orbiculaire palpebral, donc il est subdivisé en trois portions, en trois faisceaux. D'abord, euh, une portion marginale, une portion marginale au muscle ciliaire de Riolan, il est situé dans euh, le bord libre de la paupière. Il recouvre euh, des bulles pileuses. Pour la portion préceptale, tarsale B, la, portion pré portion qui est en avant de tarse, il naît de tendon direct, de tendon direct euh, interne et se dirige vers, se dirige vers l'angle externe. Il passe au niveau de la paupière inférieure pour se terminer au niveau de la face postérieure du tendon cantal interne. Pour la portion euh, préceptale, la portion périphérique de la portion palpébrale, la portion préceptale, il est formé des fibres circulaires donc qui s'insèrent sur la crête lacrymale euh, postérieure et qui se terminent sur la crête lacrymale antérieure et la face postérieure de tendon, de, de tendons direct, de, tendon interne. À côté des muscles des paupières, nous allons voir maintenant euh, euh, le septum orbitaire et la charpente fibreuse. D'abord, euh, le septum orbitaire. Il se présente sous forme d'une lame fibreuse, d'une lame fibreuse mince, blanc nacré, qui rallie le rebord orbitaire au bord périphérique de Tars, au bord périphérique de Tars, il est plus résistant en périphérique au centre. Il délimite la loge orbitaire. Il livre passage aux éléments euh, vasculonerveux et assure la contention de la graisse orbitaire. En paupière supérieure, il possède des rapports étroits avec euh, la ponivrance du muscle releveur euh, de la paupière supérieure et en paupière inférieure, il est parfaitement séparé des expansions de droit inférieur par des couches graissantes. La charpente fibreuse palpébrale est assurée par le tasque, qu'il s'agit d'un tissu conjonctif et densifié, fibroélastique, arrimé au tendon et au septum, il forme l'armature de la paupière. Il est des dimensions onégales en haut et en bas pour la paupière supérieure, elle est de long de 30 mm et de 10 mm de large. Pour la paupière inférieure, elle est de 20 mm de long et 5 mm de large. L'extrémité inter euh, répond au point de lacrymon, donc il se situe à 10 mm euh, de l'apophysement montante du maxillaire supérieur. Et l'extrémité externe est à 7 mm de malaire. Vous voyez, vous voyez ici euh, la position de tarse. Le tarse supérieur, et les plombs plus large que le tarse inférieur. Ici, c'est la même chose, une coupe sagittale qui montre la position euh, de tarse au niveau de la paupière supérieure. Et ici, au niveau de la paupière supérieure, le tarse supérieur et le tarse inférieur. Les éléments annexiels palpébrales sont formés essentiellement par les glandes lacrymales euh, suivantes qui assurent la sécrétion des larmes, les glandes de mébimus euh, qui sont contenues dans l'épaisseur des tarses et qui sont responsables de la sécrétion sébacée, puis les glandes de Moll euh, qui sont annexées au niveau, annexées au, niveau du cil et euh, qui sont responsables de la sécrétion sudoripare. et les glandes de Zeiss annexées au cil et au poil de paupières et sont responsables de la sécrétion du sébacée. Toutes ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base. Pour la vascularisation euh, des paupières, euh, la vascularisation artérielle est assurée par les artères palpébrales, branches de l'artère ophtalmique. Il existe deux branches palpébrales supérieures et inférieures. Ici, les artères palpébrales, les artères branches euh, collatérales de l'artère ophtalmique, l'artère palpébrale médiale supérieure et l'artère palpébrale médiale inférieure qui donnent des branches responsables de la vascularisation de, des paupières par deux arcades, l'arcade papébrale périphérique et l'arcade papébrale marginale. Sur ce schéma, on voit très bien euh, la vascularisation artérielle euh, des paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure, par des artères palpébrales médianes euh, supérieures, les artères médianes palpébrales inférieures, qui donnent des arcades marginales, des arcades marginales périphériques et, et les arcades marginales supérieures et s'anastomose avec les artères papébrales latérales. La vascularisation veineuse, au niveau de la paupière supérieure, les veines internes sont drainées vers la veine jugulaire. Au niveau de la paupière inférieure, les veines sont drainées vers la veine faciale. Pour la vascularisation lymphatique, il existe deux raisons, euh, sous et sous conjonctiva Ces deux raisons donnent naissance aux vaisseaux lymphatiques et sont drainées vers les congruents sous-maxillaires. Pour l'énervation des paupières, il existe deux types d'innervation l'énervation motrice et l'innervation sensitive. L'innervation motrice euh, pour le muscle du muller est énervée par le système sympathique. Le muscle releveur de la paupière supérieure est énervé par la branche supérieure de 3. Et pour les muscles superficiels, ils sont sous le contrôle du nerf facial. Pour l'innervation sensitive, en ce qui concerne la paupière supérieure, elle est énervée par les branches du nerf ophtalmique de Willis et la paupière inférieure. est énervée par le nerf sous-orbitaire à la branche terminale de nerf maxillaire supérieur. ce euh, diapo montre la répartition euh, de l'énervation motrice des paupières. Pour la paupière euh, supérieure, des branches collatérales de nerf 3, le, nerf supraorbitaire, et pour la paupière inférieure, des nerfs infraorbitaires. Même chose ici, l'innervation motrice de la paupière supérieure et la paupière inférieure par les nerfs infraorbitaires et pour la paupière supérieure par le nerf supraorbitaire. En pratique euh, clinique, quelques euh, exemples de pathologies des paupières. Euh, ici, à gauche, amptosis, ptose palpébrale, c'est la chute de la paupière supérieure euh, qui résulte euh, soit d'un déficit du muscle au niveau de la paupière euh, supérieure, soit d'une désinsertion de ce muscle et de son aponevrose. Ici, un chalazion fissurisé. Ici, c'est la même chose. Un chalazion de la paupière, supérieure. Un chalazion, c'est une inflammation ou un enquistement d'une ou plusieurs glandes de, de qui sont situés dans le tarse de la paupière supérieure. Donc, ils forment une petite bulle euh, de consistance ferme euh, située sous la peau et pour être très douloureux et qui nécessite parfois un traitement euh, chirurgical. D'autres exemples de pathologies des paupières. Ici, une plaie en pleine épaisseur de la paupière inférieure. Ici, c'est la même chose, mais avec un arrachement complet de, la paupière inférieure de son insertion au niveau de, compte, de ton de à interne. Un corps étranger, euh, la face postérieure de la paupière au niveau de la conjonctive palpébrale. Ici, un entropion qui a un roulement euh, de bord libre, hein, de bord libre vers l'intérieur, vers, vers, vers la cornée et qui est à l'origine euh, d'une irritation et d'une inflammation de la cornée et de la conjonctive. Des exemples de pathologies paupière, l'entropion, l'entropion. Donc toujours euh, le, bord libre est tourné vers euh, l'intérieur, vers, la cornée, avec un trichiasis. et c'est l'ectropion, c'est l'inverse de l'entropion, avec des le bord libre qui est tourné vers l'extérieur. Quelques exemples de pathologies tumorales euh, des paupières. Les tumeurs papillaires sont très visibles à l'examen et apparaissent souvent sous forme de nodules sous forme de nodules ou de ulcérations, de la paupière, euh, de, la de la paupière, et parfois des irrégularités des bords, des bords libres de la paupière. L'emplacement le plus fréquent euh, est la paupière inférieure, toujours la paupière inférieure, suivi du euh, interne, du contus interne, et de la paupière supérieure. Alors pour conclure, on peut dire que les paupières forment de chaque côté deux structures cutanées musculo-fibreux. Ils jouent un rôle essentiel dans la protection de globes oculaires, mais également dans l'étalement du film lacrymal sur la cornée. Il est richement vascularisé et innervé. Il est classique de point de vue chirurgical de les séparer en deux portions verticalement, donc d'une portion euh, tarsale et une portion septale et également portions de l'os antéro postérieur une lamelle antérieure représentée par la peau et le muscle orbiculaire euh, des paupières, et une lamelle postérieure représentée par le tasse et la conjonctive. Je vous remercie.